men qizimga nilufar deb ism qo'yganman qizim bu yil sakkiz yoshga to'ladi <clears throat> qizimning ismi dinimizga mos ravishda to'g'ri keladigan ismlardir ismlardanmi yoki ismini o'zgartirgani ma'qulmi ism ma'nosida aytishimiz kerak bo'lgan o'zi bir masala bor odamlar ba'zi odamlar shu e, ismlarni aynan e, ma'lum bir yuqori sahobaning ismi bo'lmasa payg'ambarning ismi bo'lmasa yoki mana shu onalarimiz ismlari mo'min e, mo'minlarni onalari onalarimiz ismlari bo'lmasa darhol shubhaga tushib din din emas ekan deyishga shoshadi unaqa emas ismlar alloh subhanava taolo keng qo'ygan maydon payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari ham ismlarda e, faqatgina noto'g'ri ma'noda anglatgan aqidaga zid ma'noni anglatgan ismlarni o'zgartirganlar undan boshqa ismlarni o'zgartirishga hojat yo'q nilufar ismi ham shunaqa u bir gulni nomi o'simlik zaynab ham bir daraxtni nomi asli mana biz zaynab onamiz deymiz zaynab o'zi asli chiroyli ko'rkam daraxtning nomi bo'lgan shu daraxtga o'xshagan ko'rkam aytaylik e, ser hosil bo'lsin degan ma'noda yoki o'zi hosil beradigan emas zaynab ko'proq ko'rinish beradigan ko'rinishi chiroyli daraxtlardan bo'lgan ekan ana shunaqa bo'lsin mana sarvinoz deb qo'yadi sarv daraxtdan olingan mana shunaqa ma'nolardan olingan ismlar bo'lsa yaxshi niyat majoz ma'nosida yaxshi mana shu o'simlikdek go'zal ko'pchilikka yoqadigan bo'lsin shunaqa yashang bo'lsin masalan shunaqa uzoq yashasin degan ma'noda qo'yilgan ism bo'lsa zarari yo'q ismlar ikki xil bo'ladi uch xil desak ham bo'ladi birinchisi aynan e, diniy ma'nolarga ega ismlar bular eng afzal ismlar shuning uchun rasululloh akam alayhissalotu vassalom aytganlar xayrul asma ma ubbida va hummida eng yaxshi ism abd allohga bandaligini anglatadigan va hamd maqtovni anglatadigan ismlar muhammad ahmad hamid hamidulloh va hokazo yoki abdurahmon عبد الباعث باعث آه، عبد القادر وهكذا يعني كمان آه، قمر الدين شمس الدين آه، ناصر الدين وهكذا وهكذا كتورات أيضا لارن اسم لاردن مثلا ايتش ممكن سعيدة فاضلة ليس فاضلة مثلا شنو وشيان أينن يعني, يعني كمان القرآن الكريم مريم نعلم maryam mana barakali degani shunaqa ismlarni olsa bu eng afzali ikkinchisi bor bu ismlar islom aqidasiga aqidasiga zid ismlar endi bizda unaqa ism yo'q deyarli juda nodir bitta yarimta uchrab qolishi mumkin hmm. bu ismlarni o'zgartirish shart birinchisi eng afzal ismlar o'shalarni qo'yish tavsiya qilinadi ikkinchisi demak e'tiqodga zid islom e'tiqodiga zid yoinki yomonlikni anglatuvchi arablarda bo'lganku harb urush mug'ir masalan aytaylik e, qabiha xunuk va hokazo islomdagi go'zallik ezgulik ma'nolariga zid ismlar abdushams bo'lgan e'tiqodga zid masalan mana bunga o'xshagan ismlar bo'lsa bularni almashtirish shart uchinchi tur ismlar bo'ladi ular birinchilardagi fazilatli ismlar ham emas ikkinchilardagi e'tiqodga zid yoki islom tushunchasiga zid ismlar ham emas aytaylik hech qanaqa nimasi yo'q o'ngga ham chapga ham tortadigan joyi yo'q oddiy ism mumkin e, masalan botirjon bahodirjon nilufar shunga o'xshash ismlar bunga o'xshash ismlarni o'zgartirishga hojat yo'q yaxshi niyatda qo'yilgan bo'lsa qolaveradi illo mana shu ismlar ichidan endi kishiga sharaf emas or nomus keltirishi yoki kelajakda bolaning kulgiga qolishi mazax qilinishiga sabab bo'ladigan ismlar bo'lsa buni o'zgartirgan ma'qul unaqa bo'lmasa o'zgartirish shart emas masalan o'roqboy ketmonboy botaboy bo'lsa katta bo'lganda u o'sha ismidan ozorlanishi mumkin bola teshavoy mana shu ismlarni yoinki lulixon hokazo ba'zi bir ismlar bor ekan kecha yana hayron qoldim ba'zi ismlar bor ekan to'lmishoy shunga o'xshagan endi o'zbekchaga o'xshaydi lekin mazmuni yoinki ismni o'zi ismlangan shaxsni xursand qilmaydi bu ismlarni almashtirgan afzal lekin shart emas ammo e, hech qanaqa masalan nilufar zarniyor lolaxon desa misol uchun ayollarni ismlarida gulbahor hmm, hech bir e, birov uni mazax qilmaydi tahqirlamaydi bu ismlarni almashtirish shart emas chunki ismni almashtirishga asosan ikkita turtki bo'ladi yo aqidaga e'tiqodga tushunchaga zid yoyinki nomlanuvchiga e, obro' emas aksi obro'sizlik keltiradigan ism bo'lsa uni almashtirish kerak undan boshqa ismlarni almashtirish shart emas e, mana bu nilufar ismi ham bo'laveradi endi ba'zi odamlar vahima qilib har e, uchragan ismni o'ziga notanish bo'lsa almashtirish kerak deyaveradi ismni almashtirish muammo emas almashtirsa almashtirsa o'zini ishi xohlasa to'rtta ism qo'yib olsin birini o'chirib ikkinchisini yozaversin hech bir e, monelik yo'q lekin o'ziga odamlarga mashaqqat bo'ladi ammo dini nomidan falon ismni o'zgartirish kerak deyish uchun unga unda dinga asos dinda asos bo'lishi kerak e, dinda asos bu e'tiqodga zid bo'lishi yoki sharaf obro'ga zid bo'lishi bo'lmasam ismlarni hech bir e, demak o'zbekcha bo'ladimi u va ruscha bo'ladimi boshqa qaysi tilda bo'lsa ham hech bir moneligi yo'q ammo tavsiya albatta e, diniy ma'noda e, ya'ni bandalikni anglatadigan rasuli akam alayhissalom aytganlaridek allohga hamd shukurni anglatadigan yoinki ulamolar fuzalolar payg'ambarlarni ismlari bular albatta afzal va endi qo'ymoqchi bo'lgan ismlarni ana shunda qo'ygan yaxshi